Alright. Guys, now. Masterless. Ano game? Uwi na baby. Galit na ako. Teka, nagsiselos ka ba? Ako? Nagsiselos? Bakit naman? Ah, so, baby kayo. Kaya maganda ka? Oo, magkapit bahay kami. ka lang naman? ako nakadimigay ng okay? Mahal kita, Cairo. I'll always try to make you happy.